गाड़ी वन कर दे बेटा हमारे पास नहीं है वही लंस निकल के लंस प्लीज गो बाय बाय बका बाय को इधर लखो तो इधर लख एनिमीज अहेड हो जा लख अभी टायर टायर फोड़ टायर चक्का टायर चक्का फोड़ कॉन्फिडेंटली मारा तो बहुत बुरा एकदम कहीं पर नहीं चक्का फोड़ दा फोड़ दे बता बताओ भगना करी हम आराम से जब भी जा सकत जा सकत ला लोग क्योंकि पानी में हुई हम सभी अग्नि के फॉलो मी हाँ हाँ गाड़ी इनमें गई है देखा चक्का लोग भैया इसलिए करना है कब हैगा अगलो नीचे की पूरा ग्लोब को तो बॉम्बे तो ना आई था तरफ से तिबारे कहाँ पीछे हो रहन सा किला रहन सा ऊपर को नौ खोल रखा हो ऊपर बता ऊपर से पड़ी हो भाई गजब दे देख नदी पे नदी पे जो गेम के साउंड नहीं क्या हुआ था ओके Back. मत कर Factory. ऐसे ही कर नेट के अथी करिए सेंस करिए Enemies ahead. बहुत बढ़िया देखो ऊपर ऊपर आ ऊपर आ तो मत आओ मत आओ आओ तो आओ है ना तो भी हां ऊपर वो ऊपर आ गल भाई ना सारा तो जन नॉक कर ले हाँ, पहले नु हेलो पहले नॉक कर ले ओकनिक 500 यस हट लो हट लो इधर से जहाँ लगा तू ही चल जा तू ठीक लगा जा नेट नेट कड़ी हम साहब एम के रखो ना खेल खेल और अगर फिनिश मार गया अरे तरफ से हट साइड साइड पीछे हट जाओ जल्दी पीछे हट जाओ चलो बोल बहुत तो बच गए पूरा नेट नेट कर दिया सब निकल ना ना रुको रुको रिवाइव कर लो नेट गले सर सरकार सर तो पीसी जो तो जल्दी सर दीवार में सर तो होने अलग अलग ना जोन जोन में अपनी के जाए के बा उनके चल दियन से ऊपर पड़े Excellent work. Enemies ahead. एक मेडिकल दिए मेडिकल में पास नहीं है मेडिकल दे हो रहो ओकने में ना लिया अल्टेट हो गया सा बस क्या जोन निकलता लगा मतलब आप पीछे आवेंगे हां हां एक पीछे ना नहीं गया साथ रहिए एकदम शॉट पड़ी है जाते हैं हीलिंग हाँ, कर देते हीलिंग ले हीलिंग कर हीलिंग तो लेते हैं हो सके निकल गए ले का कि गाड़ी भी नखवा हां यो जल्दी जल्दी जल्दी कर जल्दी गाड़ी पर जल्दी गाड़ी पर सब मतलब गाड़ी पर जल्दी जल्दी रिंग रिंग करत रहते एने ना खई जोन एने जोन ना खई जोन एने ना खई तेजी करत तो रही सर बैंडेज करत रही है